Максимилиан Цифра 2.0. И, наверное, сегодня у нас привет. Так, привет. А, и у нас я буду убивать что? Я буду набивать то сутку как бы на этом датчике. Ну, то есть э, чуть-чуть поменьше, 50, короче. То есть пути уже есть. Еще надо как бы... Вот все. Ну, я понимаю. знаю. Так. Так. Так. Перше наказание. Ну, ну саме простеньке. Перше наказання. Проходить пять попыток. А мы сразу же почитаем. беру, продовжуємо. Так, мені треба спробувати 5 пупиршок. Так, ще О, перша. Там буде друга, третя, четверта, п'ята. Ну, комендор. Ну, не такі, вони слабенькі такі. я рукой плываю, ну, сразу рукой. Так, 6 плюс 8. 14. чертя стоит погружка. Три, четыре, пять, шість. Ну, один раз поламав. Один більше поламав. Я не знаю. Нормально. Так, 95. Нам ще зробити 5 очків. Все. Раз. 51, 52, 55. Ну, нормально так. І у нас остається... Ай, нормально. Ах, Ну да. Что? И мы победили. Э, Если что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если что, пишите, пишите на комментариях, что вы хотите еще, на... еще, вы хотите, чтобы я написал, записал. Давайте, всем пока-пока.